Ah! tranquille. Là, il n'y a personne qui euh, comme ça les... Mais... Ben. Ok. Course, ok. Accomplissement, ok. Euh... Voilà. touche Euh... la brume est très bien faite. Ça a l'air bien dégueulasse déjà. Hein. Une brume en 4DX. J'ai pas de lampe. Non, je, suis juste réveillé dans un tas de cadavres. Très bien. Contrer l'obscurité. Vous ne pouvez interagir avec certains objets que qu'ils sont éclairés. Ouh, ça c'est bien ça. C'est ce qu'il faut. Ok. Il n'y a pas de barre d'endurance. Déjà c'est bien. Je vais peut aussi l'autre côté. On va revenir là. Là, on pouvait casser aussi. T'avais raison, le budget. What? Dans mon siège entraîné Qu'est-ce que quoi non Qu'est-ce que c'est que ça Mec que. Oh Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, monsieur évidemment. Messieurs, dames, vous assistez à une conférence exceptionnelle sur le Twitch Game en face. Ok. Très bien. Bon ben tout ça c'est très crapou, hein. Quelle puterie d'offrande. Est-ce que je peux faire plic-ploc Est-ce qu'il y a un truc qui va s'animer ah, ah. C'est pas très bien rangé tout ça. Hein. Mais c'est-à-dire qu'en fait t'as un truc qui est encore plus violent dans les profondeurs qu'un mégalodon et que... Oh là là Non, Willy peut plus être sauvé là. Willy, il est mort et remort. Hein. So sad for Willy. Merci Shadislol. Merci beaucoup pour ton prime. Bienvenue à toi, Pose-toi, mets-toi à l'aise. Surtout, surtout, pose-toi, mets-toi à l'aise. Vraiment, Ne te débat pas, tu as été choisi. Le sous-titre qui t'explique, qui t'est dit « Ne te débat pas, tu es choisi » et le jeu qui te dit en gameplay « Voici la touche pour courir ». Laissez-moi réfléchir à la prochaine séquence Ah, ils sont malins. Ah, ils sont malins. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Mais non, c'est pas moi Je déteste le whisky. C'est ta seule réflexion Bon bah non. Boire un verre, ne pas boire. Bah, attends, si le whisky te fait ça, euh, pas boire. Hein. T'es I'm listening. Bien Edward euh, Pierce, licencié de la Wentworth Detective Agency. That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might see Montrez-vous digne de la Wentworth. Mr. Pierce used to. Ah, la cinématique. Oh. <laughs> I'm coming. <laughs> bah, très bien. Je crois que ça, ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave any time, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl. She is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Ok. Oula Mais c'est quoi cette toile Regardez, c'est une toile normale. Alors On dirait pas le Punisher Tell me... Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Il a ouais, il a une tête de méchant. Il a un accoutrement de méchant. Euh, regardez ses bottes. Il a dû traîner dans des grottes profondes avec des rituels sataniques. Mais oui, monsieur. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According moment narratif It was often mentioned during times Habitée depuis le 14 siècle, l'île de Darkwater recèle aujourd'hui encore des trésors, abandonnés au fil des ans par ces tribus disparues. Et le romantisme de ces touchants témoignages de croyances, aussi naïves que primitives, ne doit pas faire oublier la violence de leur divinité. Une créature gigantesque, aux attributs tant marins qu'oniriques, orne les murs des grottes autrefois habitées et lit les habitants actuels de l'île, descendants de fiers baleiniers. Euh, ou ce qu'il en reste des baleiniers. Oh mon dieu Est-ce que ça vous inspire vous aussi Genre méga confiance Et lit les habitants actuels de l'île, descendants des fiers baleiniers, à l'histoire mystérieuse et tumultueuse de ce petit morceau de terre au large du Massachusetts. Non, non, mais qui est rassuré Non, vraiment, moi je suis hyper rassuré. who's there. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? Ah, a sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Ah, a nice young woman. And a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Là, on est ouvert. regardez <gasps> cette ambiance Alors, oh, il y a un côté redneck, hein. Le phare dans la nuit. Vous le sentez Est-ce que vous sentez Je préchote une silhouette. Genre comme as, tu vois. Wow, wow, wow. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. <laughs> Le mec est derrière moi. J'arrive chez lui. Excusez-moi, je viens juste vous dépouiller. Je, vous me connaissez pas, mais c'est dans l'exercice de mes fonctions, vous inquiétez pas. Broken. This place seems half abandoned. I've brought out the Charles bah, Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. I've brought out the Charles Hawkins cargo okay, ils sont sur la table à côté de vous. the table next to you. Les But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. quelques années sont encore euh, lisibles. 1890 à c'est une date partielle, le reste du document est complètement censuré. Qui avait intérêt à masquer ces informations Qui document de livraison. Est-ce qu'on serait pas devant de la est-ce qu'on serait pas devant euh, des affaires de livraison d'artefacts euh, maudits euh, sans vouloir pré-shot d'artefacts qui permettraient d'invoquer le mal sur Terre. Quel macabre trophée. C'est quoi Ah ouais, je viens de comprendre. Mais je... Mais... Mais... quoi Mais Le capitaine Fitzroy c'est un fan de Cobra Prohibition is just a un sujet plaisanterie ici, ça me va. Ce qui me fine. l'air très chouette. Introuvable à cause de premier Ah bon Raté <laughs> C'est Mars. hey, <laughs> be careful. Mais où est-ce qu'il a appris à négocier Let's get him another drink. He's dry. Ah, j'adore. In my bar, we don't serve troublemakers. Il n'y a pas de timing, hein, on est d'accord. Hein. Maintenir pour tester force, éloquence. Eloquence. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure rises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever ah, I want. Ah, c'est légit, c'est chez lui, c'est légit, hein. Ok. Alors Je suis désolé, ils ont tous l'air de, de, de redneck. On tirait vraiment des rênes. You like our song? <laughs> We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. Hein. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Ils sont tous à notre famille, c'est sûr. Ah, ils sont tous à notre famille. Pour ceux qui ont euh, les réflexes de... Pour ceux qui ont lu du Lovecraft, Vraiment, l'air de famille, on va pas se mentir, c'est pas giga rassurant. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous La chanson parle de la pêche It's miraculeuse. local legend. Watch what you say, young man. That catch saved our Sauvé notre île. Where's the proof? We're the proof. C'est nous les preuves. <laughs> Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Des... Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? Okay. The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. what brought la pêche à la The whales, of pêche? course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. <laughs> exactly. Tu fais un rêve au début, hein, pour ceux qui viennent euh, d'arriver sur le jeu. Dites-vous qu'il y a un rêve qui a été fait. On se réveille dans une grotte et dans un décor troglodyte, on évolue et il y a genre des baleines et il y a des requins et des animaux euh, sous-marins, des créatures aquatiques qui sont éventrées, tripailles, comme ça, partout, tripailles et trompettes. Et eux, ils sont. Et, en fait, il y, a, genre une voix satanique qui dit T'inquiète, je gère. eux, ils disent Ah, t'inquiète, on gère. I farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. No, no, no, no, no, no. Hmm. Nightmares. T'as des écrits sur le bras. Things and voices whisper. T'as quoi sur le bras T'as quoi its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Benji avec les scarifiques. Oh, ah, avec les scarifiques. Oh. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a book, after all. And then he said, pure you knowledge. no right to treat us like this. What you looking at, stranger? ok. Sacré descente. I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. Badass oh. Voilà, fin de la conversation. J'ai fait une remarque sur ses qualités et genre, euh, voilà. Charles Hawkins was a heavy drinker and a debtor. Interesting. Un mot, oh, ok. Premier, Captain Fillon. Mauvais payeur. Deuxième, Hawkins. que du lore, que du vrai lore inspiré de. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hardworking lives of my mm-hmm. sailors, mm-hmm. the fights of the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in ouais, I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Mais la dingue, il, a, il devait entreposer des artefacts maudits ou des trucs genre hyper I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Hmm. bien fait de mettre des points dedans. Ok, j'ai... Oh, non, un briquet Au secours, je suis en danger de mort Hello, old friend. <laughs> Le mec, la première scène du jeu, c'est lui qui fait un cauchemar et qui rêve des pires trucs au monde, avec des horreurs et de la tripaille, et sa première phrase, sa première phrase, c'est « Oh là là, trop de whisky, c'est nimp. » Et il fouille, et le premier truc qu'il fait, c'est d'aller <laughs> chercher à boire. Je suis d'accord, ça va résoudre tous les problèmes. Mais non. <laughs> On avait voté quoi Ça a bien se passer Oui, 47% oui Brenda C'est Brenda Mais c'est... Quoi <laughs> cette tête en dessous J'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Saint Brendan patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Pourquoi t'allumes le briquet là Ok. Ok. J'ai... Euh... Il me reste du carburant, je peux rester comme ça avec le briquet. Ad vitam aeternam à l'aise. Hein. Ah Je peux allumer et je peux éteindre comme ça, comme je veux. Ok. Avec le bouton de la molette. J'ai envie que ce soit un genre de fondi, tu vois. Genre que ce soit un, détective cool. Tu sais, avec une marotte. Comme ça. Tu sais, sous le coup du stress, avec la petite marotte. Jour 8. Euh. Encore... Euh. J'ai encore très humidifié mes dessous. Mais l'enquête avance. <laughs> Apparemment, euh, ils disent qu'il y a des créatures dans les profondeurs qui pourchassent des orques. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je suis entouré de, de gens qui se ressemblent. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. Hmm. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Oh. It looks like there's a way in under this grate. Ah. Oui. Laissez-moi monter Ah, c'est bon. Ok, je peux peut-être monter... Ah, j'ai la manivelle. Ok, monter la manivelle, l'anti-retour et la manivelle. Ah Il manquait ce petit détail. If the newspaper clipping in the bar is true, This bone is a real fossil. Looks like everything is in its place. All that's left is to bah, try to turn this hand. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Ah, ça va faire zoom. Damn, I broke it. Ah, je suis vraiment con. Qu'est-ce que je suis mauvais Jour 8. Je suis détective. Pas baleinier. Je viens de le réaliser. <laughs> finalement. Qu'est-ce que je suis con Oh. Et il fallait que je le vive pour le savoir. Ok, donc ça c'est ok. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, You're also stupid. Ben oui, c'est ce que je viens de dire, What je suis gave con. you the crazy idea to come onto my turf? Has the cat got your tongue? You've come for a fight. What I've got to say won't change a thing. You're a quick learner. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Whoa! Get this Joker out of here. He might have a little trouble walking on his own.